No, witam wszystkich bardzo serdecznie z mojego, z mojego niedzielnego biegu. Cały czas pod górę. Yy, w tej chwili jestem na siódmym kilometrze. Myślę, że z powrotem yy, ten mój powrót yy, będzie jakieś 20 kilometrów zaliczone. Y, pogoda dobra i i nie tak, tak bardzo gorąco, jakieś 18 stopni, ale kurczę, ten górski bieg, mój poranny, trochę męczy, ale ale super, psychicznie czuję się super. Biegnę i jeszcze chcę więcej. Mimo zmęczenia. No i dalej. Pozdrawiam wszystkich zapalonych biegaczy i za jakiś czas, za kilka minut może jeszcze uda mi się nagrać następną, następną relację. Pozdrawiam wszystkich. Powodzenia.